Volem manifestar-nos i que ens escoltin. Volem que el govern faci la seva feina. Si representen el poble, tenen que mirar pel bé del poble. Volem que els governs siguin més justos. Volem que els governs donin oportunitats i recursos a la gent que els hi falta. Parin de gastar-se els nostres diners amb ximpleries. Treballin per la justícia fiscal. Deixi de fer retallades en salut. I en coses vitals per als ciutadans que més ho necessiten. Volem que el govern no s'aprofiti de la ciutadania i del patiment dels altres deixin d'utilitzar les persones com objectes de producció. Volem que els governs no acceptin empreses en les quals s'exploten els treballadors. Volem dir a les multinacionals prou amb la sobreexplotació. Pensin en les conseqüències que té fabricar els seus productes. Volem que les empreses paguin un salari digne a tots els països tinguin menys interessos econòmics i més interessos morals. Volem que els ciutadans s'uneixin i lluitin en comú pels seus propis drets. Volem que la ciutadania sigui més solidària amb la gent que més ho necessita. Volem que la gent deixi de buscar excuses i aporti solucions reals. Denunciï les injustícies. Escolli bé els seus representants. Es preocupin més per les coses públiques. Tinguin consciència que tots tenim els mateixos drets encara que siguem d'un lloc o d'un altre. Volem més cooperació entre els ciutadans. Volem dir als governs, la ciutadania i les empreses que tothom és igual.